باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نہایت افسوسناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس وقت سیل کوٹ میں نور موڑ راجکوٹ میں واقع ایک لیدر فیکٹری ہے جہاں ایک سری لنکن جو ہے وہ پتیانہ نامی سری لنکن جنرل مینیجر کی پوسٹ پر کام کرتا تھا اور آج صبح اسے مبینہ طور پر درود شریف کی بے حرمتی کرنے پر مشتل مظاہرین ورکرز اور جب فیکٹری سے باہر آئے تو عام لوگ جو تھے انہوں نے مل کے زد و کوب کیا اس بات پہ کہ اس نے جو ہے گستاخی کی ہے اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی اس تشدد نیوز رپورٹر ہیں روبی طارق جو اس واقعے کو کور کر رہی تھیں اور سارا سلسلہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انہوں نے اس اس کی کوریج کی فوٹیجز بنائی اور ویڈیوز بنائی تو ہمارے ساتھ لائن پر ہیں روبی طارق صاحبہ یہ آپ نے جو کچھ دیکھا جو کچھ کور کیا یہ افسوسناک واقعہ جس انداز میں آپ نے دیکھا یہ اصل واقعہ ہے کیا مہربانی ذرا آپ اپنے الفاظ میں بتائیے گا یہ ایک فیکٹری ہے راجی کو یہاں پہ سیل کوٹ میں ہاں، ہاں۔ وہاں پہ سری لنکن لڑکا ہے تو وہ مینیجر تھا ادھر اچھا اس نے نا سلم کی شان میں گستا ہی کی ہے وہ ساری فیکٹری کی جتنی بھی لیبر تھی نا انہوں نے آپس میں اس کو پہلے مارا ہے مطلب جان سے مار دیا نا اس کو ہاں، اس کے بعد اس کو روڈ پہ لے کے آئے ہیں گھسیٹ کے ہاں۔ اور پھر اس کو نہ اسے آگ لگا دی گئی یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے اور اگر اس نے واقعی گستاخی کی ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک واقعہ ہے لیکن یہ جو سری لنکن تھا غیر مسلم غیر پاکستانی تھا پاکستانی نہیں تھا اور اس حوالے سے جو ہے ایک امیج غلط جا رہا ہے پوری دنیا میں جائے گا اور یہ ایک انٹرنیشنل واقعہ کے طور پر کوڈ کیا جائے گا جو یقیناً پاکستان کے لیے پاکستان کا ایک بہتر امیج اس سے نہیں ابھرے گا اور پھر اس کے بعد جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے لوگ بہت زیادہ اور نہایت مطلب تشدد والی جو صورتحال تھی مطلب دونوں صورتوں میں اگر اس نے گستاخی کی ہے تو یہ بھی ایک غلط اقدام ہے اور اگر اس نے گستاخی نہیں کی تو یہ بھی غلط اقدام ہے کہ اسے زیادہ کوپ کیا گیا اور پھر جو مارنے والے پیچھے سے آ کے مل جاتے ہیں انہیں یہ کوئی ان کے پاس ایسا ثبوت نہیں ہوتا کہ اس نے واقعی گستاخی کی ہے یا نہیں کی ہے تو جو ہے بہرحال یہ قانون ادا قائم کرنے والے اداروں کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایک سری لنکن غیر پاکستانی ہتھے چڑھا ان کے جو ورکر ہیں فیکٹری کے اور انہوں نے اسے مارا اور یہاں تک مارا پیٹا کہ وہ جو ہے مر گیا پھر اس کے بعد اسے آگ بھی لگائی اور کوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مداخلت اس میں نظر نہیں آئی اس کے لیے پنجاب حکومت ذمہ دار ہے وفاقی حکومت ذمہ دار ہے اس کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے ذمہ دار ہیں اور وہ کیوں نہیں پہنچے وقت پہ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے نا مطلب نہایت وہ تکلیف دہ امر ہے اس سلسلے میں ہم نے فوری طور پہ رابطہ کیا چونکہ یہ غیر ملکی کے حوالے تو ہم نے رابطہ کیا چودھری سیف الملوک جٹ صاحب جو اوورسیز بھی ہیں اور آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں رہنما ہیں مسلم لیگ کاف کے کینیڈا سے تو ہم ان سے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بات ہو جائے ہم انہیں لائن پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ناظرین آئیے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کیا مضمرات رکھتا ہے سیف صاحب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کیا نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اجتماعی طور پر کس طرف جا رہا ہے اور یہ جو گستاخی والا آنسر ہے یہ ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی بہت ہی عجیب و غریب ایک واقعہ جو کہ سیالکوٹ میں ہوا ہے میرے تک اس کی اطلاع پہنچی ہے اور میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے قانونی اداروں کو چاہیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی چیزوں کو جس بہتر طریقے کے ساتھ ان کا وہ حل نکال سکتے ہیں وہ ضرور نکالیں اور انتشار نہ پھیلیں ایز اے اوورسیز پاکستانی میں اپنا پیغام اپنے دوستوں تک پہنچا رہا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں امن سلامتی اور خوشحالی رہیں اور ہر کوئی بندہ ہمارے ملک میں ہمارے دین کی پاسداری کریں اور جو سچ اور صحیح پہ مبنی ہو وہی فیصلے کریں یہ سیل صاحب نے بالکل درست سمت نشاندہی کی ہے ہماری اور یقیناً ہمیں اس پہ مجموعی طور پر اجتماعی طور پر سوچنا پڑے گا یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر ہماری جان بھی قربان ہے اور اس پہ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کوئی نہیں کر سکتا بالکل قتل نہیں کر سکتا اور آپ دیکھیں کہ آج جو تحریک لبیک کا معاملہ جو بپا رہا پچھلے دنوں اس قدر یہ سارا ناموس رسالت ہی کا معاملہ ہے اور تاریخ لبیک وجود میں آئی اور ایک بڑی سیاسی طاقت بن گئی یعنی عوام جو ہے اس معاملے میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں اور آج غازی علم دین شہید اور ممتاز قادری کو اپنا ہیرو مان رہے ہیں ایک اکثریت جو ہے پاکستان کی انہیں اپنا ہیرو مانتی صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے ناموس رسالت پر جب حرف آیا تو اپنی جان بھی قربان کر دی اس پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی جاتی ہے اور جب سارا قضیہ ختم ہو جاتا ہے اس وقت ہمارے پولیس والے پہنچتے ہیں ایک دو پولیس والے ہمیں نظر آتے ہیں جو آس پاس موجود تھے لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایسے جو اشتعال انگیزی میں مشتل جمع غفیر میں وہ گھس جاتے اور ان کے ساتھ لڑنے کی یا اسے بچانے کی کوشش کرتے انہوں نے نہیں کیا بہرحال ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے مستد کیوں نہیں ہیں الرٹ کیوں نہیں ہیں جو فوری طور پہ نفری کے ساتھ تعداد کے ساتھ پہنچ کر مظاہرین کو مشتل مظاہرین کو کنٹرول کر سکیں اور اگر نہیں ہے تو ایسی پالیسی کا فائدہ کیا ہے پاکستان میں یہ کیوں ہم نے اسے پال رکھا ہے اپنے ٹیکسز پہ اور ان سے ان کی ان سے سوال کریں کہ کیوں آخر پولیس کو اس نہج پر ان خطوط پر استوار نہیں کیا جا رہا ان کی ٹریننگ کیوں پاک آرمی کی طرح نہیں کی جا رہی ہے اور کہ وہ اپنے فرائض وہ صرف پیسے لینے میں پیسے بٹورنے میں رشوت لینے میں اور اس قسم کے معاملات میں عام معاملات میں بھی وہ پورے نہیں اترتے ہیں اور یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے اور اس میں جو جو ادارے ذمہ دار بنتے ہیں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جانی کی چاہیے چاہیے ان سے سوال کیا جانا چاہیے ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے معاشرے پر خدا حافظ